Que medo. Ai. Hum. Tadinha. Os <laughs> viagens. Hum, hum, hum. hum, hum Ele foi tudo. Ela ah, tá escondendo os peitinhos, pisa achei. <laughs> os olhos dela ficou branco quando colocou o negócio. Será que Deixa os olhos dela também? Queda. Também ficou branco. Deixa ele mamar. Ixi, mas está na terra lá. Foi a riqueza que tirou. Tapete. Tá, Zeneca tá fazendo ninho. <laughs> Ó, o Rex agora esperto. É, agora. Se que as pernas dela tá mamando. A Lara lá no canto. Ixi, Magali já achou peito. Ih, a Lara tá chorando. Vai, Lara. Vai, Lara. Você consegue, garota. Ei, riqueza, tá feio o negócio, hein? É. <laughs> Ih, meu filho, com você vai querer desmamar. Ué, achou que tá dando karatê. Esse bezerrinho seu, né? Né, riqueza? A Lara, Procurando peito. E a riqueza vem nem aí. Tchau, dá tchau. Tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.